E claro Santos, Raul Scott, critica mais mesmo. é Rafa pesadão. Eu falava que te amava, você não acreditava. Agora que eu te deixei, tu me pede pra voltar. Manda, manda mandando mensagem, mas eu não vou perdoar. Eu tô solteiro de novo e tuas amigas quer me dar. Eu tô solteiro de novo e tuas amigas quer me dar. ficar, ficar no vácuo, vai ficar, ficar no vácuo, deixa falar, deixa falar. vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. Vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. Vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. que te amava, você não acreditava. Agora que eu te deixei, tu me pede pra voltar. Manda, manda no mensagem, mas eu não vou perdoar. Eu sou, tô solteiro de novo e tuas amigas quer me dar. Eu tô solteiro de novo e tuas amigas quer me dar. Deixa pra lá, pedi pra namorar. Vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. Deixa pra lá, pedi pra namorar. Vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. Vai ficar, ficar no vácuo, vai ficar, ficar no vácuo, vai ficar, ficar no vácuo. Deixa pra lá. ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar. Vai ficar no vácuo, mas eu não vou